ونعوذ kaum muslim. Subhanahu wa ta'ala. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang cerah ini yang lalu kita lebaran. Masih terasa lebaran yang baru ini? Sekarang ternyata dekat lagi Ramadan waktu terus berlalu. Waktu terus meninggalkan kita. Waktu cepat melampaui kita. Yang artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Kesempatan mempersiapkan akhirat semakin sempit. Karena itulah saat-saat datangnya Ramadan harus betul-betul dimanfaatkan. Kita berbicara tentang pemanfaatan waktu. Pernah ada dua orang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sama-sama masuk Islamnya sama-sama semangatnya beribadah sama-sama dalam amalan hanya yang satu terbunuh di jalan Allah dalam sebuah peran perang jihad fi sabilillah hebatnya mati sebagai syuhada yang satunya nanti meninggal satu tahun setelahnya. Maka seorang sahabat bermimpi yang terakhir meninggal yang meninggal di atas tempat tidurnya meninggal biasa-biasa saja meninggalnya ternyata itu yang disuruh masuk surga duluan Haditsnya sahih. Ini peristiwa benar. Yang meninggal terakhir yang hanya meninggal di atas tempat tidur itu yang masuk surga di luar menunjukkan kemuliaannya lebih dari saudaranya tidak tenang ini sahabat kenapa bisa ini mati syahid ini nih hebatnya itu mati syahid maka segera dia datangi Nabi dia ceritakan mimpinya ternyata mimpi itu mimpi benar Nabi pun memahamkan sahabat dengan lihat caranya Nabi memahamkan sahabat Berapa banyak solatnya? Berapa banyak tambahan solatnya daripada saudaranya? Kan meninggal satu tahun sebelumnya. Dan ini hidup lagi satu tahun. Itu berapa rakaat lagi tambahan solatnya? Itu berapa nilai itu? Solat satu tahun. Kemudian Nabi ingatkan yang spesial. Ramadannya Puasanya Yang ini masih dapat Satu kali Ramadan Yang ini masih dapat Satu kali puasa Ramadan Ternyata perbedaan Satu Ramadan Bisa Menjadi pembeda yang sangat besar Karena itu berbahagialah kalau Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk golongan orang-orang yang berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz Jangankan Ramadan Bulan Syaban saja belum masuk Ini sekarang masih bulan Rah Rajab Rajab Baru Syaban Baru Rah Ramadan Kenapa terlalu cepat? Permasalahannya dua hal. Yang pertama, persiapan memasuki Ramadan oleh para ulama kita menuntunkannya itu justru enam bulan sebelum Ramadan. Enam bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapkan diri. sebab Ramadan bulan yang memang harus penuh persiapan kalau tidak kalau tidak kalau tidak ada persiapan maka Ramadan kita akan terjadi seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya apa Ramadan kita sebelumnya awalnya semangat sebab Ramadan bulan yang memang harus penuh persiapan. Kalau tidak kalau tidak kalau tidak ada persiapan maka Ramadan kita akan terjadi seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Apa Ramadan kita sebelumnya? Awalnya semangat. Akhirnya akhirnya melemah padahal Ramadan kehebatannya justru di terakhirnya tanda keberhasilan Ramadan justru ketika akhirnya semakin hebat Ini hal pertama. Hal yang kedua, pekerjaan besar, pekerjaan berat. Kalau tidak ada persiapannya dan kurang persiapannya, maka tidak bisa maksimal. Kalau orang mau main bola, itu olahraga berat itu. Dua kali enam puluh menit. 60 menit kah? Terserah. Buat aturan sendiri. Langsung ditunjuk main kok. Eh. Tak jadi main si Anu. wakili kampung kita. Orang ini pintar main bola, tapi langsung ditunjuk. Dana persiapan. Masuk lapangan babak pertama, menit pertama, di menit kelima, baru satu kali putaran lari, kosong. Dana persiapan. pekerjaan besar tidak ada persiapan oh bahaya seperti itu yang banyak nanti mau sholat di bulan Ramadan nanti mau mengaji di bulan Ramadan nanti mau sedekah di bulan Ramadan nanti mau puasa di bulan Ramadan nanti mau melakukan kebaikan di bulan Ramadan akhirnya semangatnya hanya di awal Ramadan selesai itu hilang semangatnya Ramadan bulan istimewa harus betul-betul persiapan kalau Nabi Muhammad persiapannya minimal alaihi salatu wassalam di bulan Syaban sebentar lagi bulan Syaban di bulan Syaban Nabi hampir berpuasa satu bulan penuh kata Aisyah istri Nabi Eh. Nabi tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Kecuali celikan lagi bulan Syaban. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi menyambung seolah-olah Nabi menyambung Syaban dengan Ramadan. Karena itulah dikenal dengan puasa Syaban. Puasa Syaban hari apapun bisa berpuasa. Niatnya puasa Syaban. Kalau bertepatan dengan hari Kamis, niatkan juga puasa Senin Kamis. Sehingga dapat dua puasa sekaligus. Mau diniatkan puasa tiga kali dalam sebulan, bisa juga. Sehingga dapat tiga pahala puasa. tapi tidak bisa diniatkan dengan puasa bayar kallah sebab tidak sejenis yang itu sunnah yang itu wah, wajib lihat bagaimana persiapan nabi menyambut ramadan sebagian ulama 6 bulan sebelum ramadan sudah memanjatkan doanya ya allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan saya bisa memasuki Ramadan. Kita tinggal satu bulan lebih. Sebentar Ramadan. Hal yang lain, kenapa kita ingatkan ini di awal-awal sebab ada ilmu ada ilmu dalam agama kita walaupun kalau ditakdirkan kita meninggal sebelum masuk Ramadan maka dengan ilmu ini kita sudah dapatkan pahala Ramadan mau dapat ilmu ini Kalau ditakdirkan meninggal besok misalnya. Ramadan masih jauh. Maka dia bisa dapat pahala Ramadan. Dengan ilmu ini. Ilmu apa? Innamal a'malu bin niyat. Wa innama likullim ri'im manawah. Setiap amalan pasti ada niatnya. Dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Berniatlah. Kalau orang ada persiapan mau menyambut Ramadan, maka itulah niat yang hebat. Dia sudah persiapkan bacaan Qur'annya. Dia sudah persiapkan puasanya dia dah sudah persiapkan sedekahnya dia sudah persiapkan kebaikan-kebaikannya dia sudah persiapkan ilmu tentang Ramadan dia sudah persiapkan betul untuk menyambut Ramadan dia ulang-ulang bagaimana dulunya di tahun lalu Ramadannya dia bagaimana solatnya bagaimana Eh masih banyak sekali kekurangannya. Insya Allah Ramadan ini saya akan saya akan itu niatnya. Yang seperti ini kalau meninggal sebelum dapat Ramadan maka sudah mendapatkan pahala bulan Ramadan inilah maksud kenapa kita ingatkan segera raih kemuliaan Ramadan niat mulai berniat dan niat yang benar ketika sudah dibuktikan dengan langkah apa langkahnya? Mulai dia pelajari ilmu-ilmu tentang puasa supaya lebih mantap. Dia ingat-ingat lagi ilmu-ilmu tentang beragam ibadah di bulan Ramadan. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan kita perlu mencermati banyak hal. Satu, bulan Ramadannya sendiri. Bulan Ramadannya sendiri, cermati. Bulan Ramadan bukan sembarang bulan. Syahrul Ramadan ladhi unzila fihi al-Qur'an bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah Faman syahida minkum syahra falyasum Maka siapa yang menyaksikan bulan itu Harus berpuasa Bulan puasa Bulan Ramadan juga bulan Lailatul Qadar Malam turunnya Al-Quran minimal fahami tiga ini bulan Ramadan bulan Al-Quran bulan Ramadan bulan puasa bulan Ramadan bulan turunnya malam yang lebih baik dari seribu bulan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda Ramadan ke Ramadan penghapus dosa. Jumat ke Jumat penghapus dosa. Salat ke salat selanjutnya subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu penghapus dosa. Perhatikan ketika Nabi menjelaskan kepada kita syariat Islam ini dalam menggugurkan dosa. Ternyata Nabi hubungkan setiap waktu dengan waktu ibadah dari sholat subuh ke duhur penggugur dosa dari ibadah jumat kemuliaan jumat ke jumat selanjutnya penggugur dosa dari ibadah ramadan ke ramadan selanjutnya penggugur dosa Ini jelas memahamkan kepada kita Sebagaimana setiap hari kita memperhatikan empat kita memperhatikan lima waktu solat maka demikian pula setiap pekan perhatikanlah Jumaat dan setiap tahun perhatikanlah roh Ramadan itu hidup hidup berfikir menguasai waktu kita manfaatkan waktu ini kita dapat waktu ini kita kuasai tahunannya dengan menguasai Ramadan ke Ramadan Ramadan tahun ini harus jadi yang terbaik untuk dapatkan Ramadan selanjutnya ini menguasai Ramadan sehingga satu tahun sudah dapat kebaikan dan jaminan kebaikan kalau satu tahun yang sudah dikuasai kebaikannya ini diisi dengan setiap pekan dengan kemuliaan pula Jumat ke Jumat maka akan sangat luar biasa satu tahun ini kalau setiap Jumat ke Jumatnya dalam satu tahun diisi dengan kemuliaan setiap waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya maka hidup ini hidup penuh dengan kebaikan. Berfikirlah seperti ini. Ramadan ke Ramadan miliki. Jumat ke Jumat kuasai. Sebagaimana setiap waktu solat, setiap waktu solat. Cara memilikinya jadilah orang yang terbaik di setiap waktu itu kemudian berniatlah untuk meraih waktu selanjutnya innamal a'malu bin niat semua amalan dengan niatnya wa innamalikulli imri'im immanawah dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan ni niatnya setiap selesai tadi salat subuh insyaallah sebentar duhur duhur sebentar Habis salat duhur Asar Habis asar Maghrib Habis maghrib Dia sudah niatkan Isya Habis isya Dia sudah niatkan Subuh Yang seperti ini Hidupnya satu hari Penuh dengan kebaikan Penuh dengan pengguguran dosa Kena Jumat Jumat selanjutnya Kena Kena Ramadan Ramadan selanjutnya. Ini berpikir praktis, mudah, dan kita jadi penguasa-penguasa waktu, pemilik waktu. Bahkan sebelum waktu itu menjumpai kita, kita sudah dapatkan kebaikannya. Sebab kita sudah niat, kita sudah niat, niatkan. Niatkan. dan khusus bulan Ramadan perkara niat itu perkara paling dinampakkan mau lihat buktinya secara umum semua ibadah semua amalan itu ditentukan oleh niat perkara niatlah yang menentukannya tapi untuk Ramadan untuk Ramadan perkara niat itu lebih istimewa lagi. Ketika Allah menjelaskan kemuliaan puasa dan solat di bulan Ramadan, man sama Ramadana, man siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, titik-titik, gufira lahu ma taqaddama maka diampuni semua dosanya yang lalu. Mangkama Ramadana Siapa yang bangkit solat Beribadah di bulan Ramadan Solat lima waktu solat salat rawatib Termasuk di dalamnya solat tarawih Siapa yang bangkit solat di bulan Ramadan Titik-titik Maka diampuni semua dosanya yang telah lalu Coba cermati hadis ini Ketika Nabi menjelaskan kemuliaan puasa dan kemuliaan Ramadan sebagai amalan kemuliaan qiyam Ramadan sebagai amalan yang menggugurkan dosa Nabi mempersyaratkan dua hal titik-titik tadi apa itu titik-titik imanan wahtisaban imanan kekuatan niat ihtisaban hakikat niat Imanan apa? Apa iman? Dia yakini, dia imani. Iman itu kekuatan ilmu. Kenapa puasa? Kenapa solat? Harus karena imanan baru bisa dapat pengampunan dosa. Kalau puasa karena ikut-ikutan, oh no no no no. Orang puasa saya juga puasa. Orang ke masjid saya juga ke masjid ikut-ikutan saja itu tidak ada syaratnya imanan karena iman karena yakin dia ilmui tentang kemuliaan puasa kewajiban puasa dia baca ayat Al-Quran dia baca hadith Nabi lahirlah keimanannya lahirlah keinginannya itu imanan dan itu perkara niat wahtisaban syarat yang kedua ihtisaban ihtisaban bahasa lain dari kata niat ihtisaban apa mengharap apa yang ada di sisi Allah berpuasa karena mengharap apa yang ada di sisi Allah berpuasa karena mengharap pahala di sisi Allah berpuasa karena mengharapkan cintanya Allah berpuasa karena mengharapkan pujiannya Allah berpuasa karena mengharapkan akhirat itu ihtisaban dan itulah niat kenapa Nabi ingatkan lagi siapa yang berpuasa imanan wahtisaban siapa yang solat imanan wahtisaban padahal seorang muslim memang harus tahu kalau solat, kalau beribadah, kalau beramal kalau melakukan kebaikan apapun harus berniat harus di atas iman itu tidak boleh tidak memang harus ditegakkan tapi kenapa untuk puasa Ramadan dan sholat di bulan Ramadan Nabi ingatkan lagi secara spesial karena perkara niat dalam bulan Ramadan betul-betul merupakan perkara besar ingat jamaah hakikat pencapaian Ramadan ada pada takwa. Benar tidak? Iya. Itu kesimpulan. Mau mencari kemuliaan bulan Ramadan, mencari takwa. Sebab tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Tujuan semua ibadah, ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ini tujuan semua ibadah wahai sekalian manusia beribadalah kalian kepada rob kalian yang mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian apa tujuannya supaya kalian bertakwa kalau puasa lebih hebat lagi takwanya makanya ditegaskan lebih dalam kutiba ya ayuhan ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian apa tujuannya la'allakum tattaqun supaya kalian bertak bertakwa semua ibadah apalagi puasa tujuannya takwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan apa tujuannya supaya lahir takwa alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alif lam mim itu adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuannya kembali kepada takwa semuanya. Sementara takwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu apa yang terkumpul di dalam niat imanan wahtisaban. Perhatikan Nabi bersabda, At-taqwa hahuna Taqwa itu di sini At-taqwa hahuna Taqwa itu di sini Nabi tunjuk Itulah taqwa Yang kata Allah Layana minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, tidak pula sampai darah-darahnya. Bukan itu yang sampai. Berapapun banyaknya kau kurbankan, berapapun banyaknya darah yang dialirkan, bukan itu yang sampai kepada Allah. Terus apa yang sampai? Takwa. Takwanya kalian yang sampai. Itu yang dicari di bulan Ramadan. Mengumpul takwa. Sementara takwa itu apa? Ini Yang Nabi ungkap tadi Imanan Keimanan Kekuatan ilmu Kenapa saya puasa Kenapa saya solat Kenapa saya membaca Al-Quran Kenapa, kenapa, kenapa ah, Itu takwa. Selanjutnya untuk apa Untuk apa Untuk apa saya berpuasa Apa yang saya cari Apa yang saya inginkan Apa yang saya harapkan ah, Itu takwa. harus dikumpul sehingga setiap dia berpuasa setiap dia membaca Al-Quran setiap dia solat setiap dia melakukan kebaikan bertambah takwanya sebab semakin yakin semakin bertambah niatnya semakin bertambah keinginannya semakin bertambah harapannya semakin bertambah keikhlasannya itu takwa dan inilah jamaah yang nantinya yang akan kita kumpul hasilnya di hari akhirat أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan Ketika yang dikubur dibangkitkan apa itu? Dikumpul di padang mah mahsyar. Apa yang terjadi? Wa hussila ma fis sudur wa husila ma fis sudur maka akan diperoleh ma fis sudur apa yang ada di dalam dada ini akan kita peroleh di akhirat apa yang ada dalam sama-sama puasa tapi beda beda ini nih sehingga beda hasilnya sama-sama sholat tapi beda imanan wahtisabannya beda niatnya beda takwanya sehingga beda hasilnya dan hasil yang inilah yang akan di kita terima hasilnya karena itu pandailah bermain di sini mau menyambut Ramadan perhebat latihan ini pelajari ada orang yang berpuasa karena dia tahu betul firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba diwajibkan berpuasa. Syekh harus berpuasa. Dengan ilmu ini yang dia yakini firman Allah dia pun berpuasa. Berarti apa? Ada imanannya. Tapi ada yang bukan hanya itu. Dia berpuasa juga karena firman Allah yang lainnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Berarti ada dua ayatnya dia. Ada yang gunakan ayat yang lainnya, ada yang gunakan ayat yang lain. Ada yang berpuasa karena hadis ini, karena hadis ini, karena hadis ini, karena hadis ini. Itu imanan. Semakin banyak ini, maka hasil puasanya semakin hebat. Bisa dipahami? Ini yang pertama. Ini yang membedakan. Solat pun demikian. Sedekah pun demikian. Kita solat. Kenapa? Itu imanan. Kenapa solat? Kenapa solat? Kalau itu dasarnya itu saja yang kita dapat. Kalau hebat dasarnya semakin hebat yang kita dapat. Jadi jamaah beragama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan tapi harus didasari dengan ilmu, pengetahuan, dengan imanan, dengan keyakinan. Dan harus benar. Harus benar. Dari mana kita tahu benar? Lihat sumbernya dari Al-Quran, dari petunjuk Nabi. Kalau Allah bilang demikian, kalau Nabi dibilang demikian, maka yakini seperti itu. Berpuasalah seperti itu. Solatlah seperti itu. beribadalah seperti itu. Itu imanan. Kalau begitu Ustaz, imanan itu harus belajar. Iya itu dia. Harus diilmui. Terus dari mana kita belajar? Hadiri majlis-majlis ilmu. Baca Al-Quran. Dan Masya Allah sekarang ini mudahnya itu ilmu. Eh, mudahnya itu ilmu. Kitab-kitab para ulama juga sudah banyak diterjemahkan. Yang khusus berhubungan dengan Ramadan luar biasa banyaknya. Tapi masalahnya kita, menyusahkan diri untuk mencari ilmu padahal sudah sangat mudah tapi kalau mau buka YouTube mau nonton mau ini biar tidak ada pulsa harus pinjam dari situ penyakit harus isi dengan ilmu kekuatan ilmu perhebat itu itu imanan itu yang tertanam di dalam hati itulah nilai takwa apalagi nilai takwa ihtisabat untuk apa kalau tadi kenapa eh kenapa solat karena Allah bilang seperti ini kenapa solat karena Nabi bilang seperti ini itu dasarnya nah sekarang yang kedua untuk apa solat saya solat kepada Allah untuk mengharapkan pujiannya. Saya solat untuk mengharapkan ridhonya. Saya solat untuk mendapatkan cintanya. Saya solat karena takut kepadanya. Saya solat karena mengharapkan akhirat. Saya solat untuk mendapatkan ampunannya. Saya solat supaya mendapatkan rahmatnya. Saya solat supaya dimuliakan di akhirat. Saya solat supaya gugur dosa-dosa saya saya solat supaya supaya ilmu-ilmu pada imanan tadi jadikan sebagai niat. Misalnya hadit Nabi yang pertama ditanya di akhirat apa? So, solat. Yang berhubungan dengan Allah dengan hamba yang pertama dipertanya adalah solat. Kalau yang berhubungan antara hamba dengan hamba yang bertanya ditanya yang pertama ditanya adalah tentang darah orang yang membunuh itu yang pertama ditanya antara hamba dengan hamba kalau antara hamba dengan Tuhannya yang pertama ditanya solat kalau pertanyaan solat baik sukses lulus maka dipastikan yang lainnya juga baik tapi kalau ini sudah gagal, maka yang selanjutnya akan celaka juga gagal. Oh ya begitu sholat. Pertama, dia yakin betul ini. Yakin betul ini. Dengan keyakinannya terhadap hadis ini, dia sholat. Itu imanan. Paham? Kalau ikhtisabat, saya ingin menjadi orang yang berbahagia, paling berbahagia di akhirat. Paling paling cepat dihisap paling cepat selesai pertanyaannya caranya apa? sholat yang paling baik saya inginkan sholat saya sholat yang paling baik paling diterima, paling ikhlas dia pun sholat karena niat itu berarti apa? lahir niat karena il ilmu yang terdapat dalam hadith Ayat itu perhebat niat seperti itu. Itu yang membedakan solat yang satu dengan solat yang lainnya. solat eh, itu membedakan antara orang kafir dengan orang muslim Al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-salat kata Nabi. Perbedaan antara kami dengan orang musyrik adalah salat. Perbedaan antara kami dengan orang musyrik adalah salat. Makanya sepakat, tidak ada perselisihan. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja kafir. Disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat dibunuh sebagai orang kafir, murtad. Sepakat para ulama, Darah perselisihan. Perselisihannya adalah kalau meninggalkan solat karena malas. Kalau yang tadi dia tinggalkan solat karena memang sengaja dia tidak meyakini kewajiban solat. Itu kafir sepakat, tidak ada perselisihan. Tapi kalau ditinggalkan solat karena malas, dia yakin solat itu kewajiban, rukun Islam, tapi malas. Solat subuh, solat duhur, ay, solat asar, malas. Maka yang seperti ini, iya, yeah, yang seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir dan ada yang mengatakan hanya dosa besar. Tapi kedua pendapat ini sepakat. Orang itu dipanggil disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, keduanya sepakat dihukum dengan cara dibunuh. hanya yang berpendapat kafir dihukum sebagai orang murtad yang berpendapat tidak kafir dihukum sebagai had memang itu hukumannya dia punya ilmu ini ilmu tentang perbedaan antara kami dengan orang musyrikin adalah solat wih bahaya kalau tidak solat dengan ilmu ini dia solat ini apa imanan maka dia dapat pahala sesuai dengan itu ini ini dengan inilah orang beribadah iya beribadah di atas ilmu berniat di atas ilmu menginginkan ibadah itu di atas ilmu berhebat itu sehingga setiap kita beribadah bertambah ilmunya bertambah keyakinannya itulah takwa yang harus kita kumpul kalau hari pertama Ramadan berhasil takwa, berarti ada kekuatan. Lewat 10 pertama, berarti tambah hebat takwa. Sehingga dia siap melewati 10 kedua. Dia lewati 10 kedua, tambah dahsyat lagi takwanya. Sebab sudah 20. Beragam ibadah dia kumpul tiap hari. Sehingga masuk 10 terakhir, jangan lagi tanyakan bagaimana hebatnya dia. Sebab takwa adalah kekuatan. Takwa itu bekal. Makanya Nabi kalau sudah masuk sepuluh terakhir kata Aisyah syadda mi'zarah wa ayqab ahla wa ahya laylah au kama Nabi kalau sudah masuk sepuluh terakhir iya maka dia kencangkan ikat pinggangnya artinya fokus mau beribadah dan ada lagi hubungan dengan perempuan Nabi beretikaf. Bahkan Nabi hidupkan satu malam penuh untuk beribadah. Dia bangunkan juga istri-istrinya. Tambah hebat kekuatan ibadah di 10 terah, terakhir. Sebab apa? Berhasil. Berhasil mengumpul takwa. Inilah jamaah Ramadan. Ingat, Ramadan itu bulan fasilitas. Bulan yang di dalamnya Allah inginkan kita betul-betul kembali. -betul kembali. Di awal munculnya Ramadan Di hari pertama munculnya Ramadan Tenggelam matahari Masuk Ramadan Ada teriakan dari langit Kita tidak dengar Tapi Nabi beritahu kepada kita Apa bunyi teriakannya? Ya baghiyal khairi akbil Wa ya baghiyal syarri akhsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan Bersegeralah Bersegeralah Mau kebaikan, mau selamat, mau bahagia, mau sukses, mau tenang, mau mendapatkan kenikmatan, mau mulia, mau hebat, mau nomor satu, segeralah, sekaranglah, datanglah, bercepat-cepatlah. Waya bagia ya syari aksir dan wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, tahan. Berhentilah. Sebab beda dosa di bulan Ramadan. dengan dosa di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, sekedar tidak diampuni dosanya, sudah didoakan celaka. Apalagi kalau justru menambah dosa di bulan Ramadan. Sekedar tidak diampuni dosanya, sudah celaka. Apalagi kalau justru menambah dosa di bulan Ramadan. Ini Ramadan ini. Karena itu betul-betul sambut Ramadan. Sambutannya mulai berpuasa. Supaya badan kita terbiasa. Masuk Ramadan, ai, hebat sudah. Banyak-banyak puasa kita, eh, puasa tidur. Iya. Eh. Padahal harusnya puasa itu disertai dengan amal Amalan. disambut dengan mulai memperhebat solatnya amalan-amalan ibadahnya diperhebat disambut dengan memperhebat ilmunya memperhebat kebaikannya dan jangan lupa menyambut Ramadan dengan persiapan bacaan Al-Quran jadilah orang yang paling berbahagia di bulan Ramadan karena paling berbahagia bersama Al-Quran. Caranya, mulai sekarang, baca. Mulai sekarang, baca. Supaya nanti masuk bulan Ramadan, oh, bukan baru start, tapi langsung. Iya. Dia lewati bulan Ramadan, iya. Dia sudah kecepatan 160 ini. Masuk Ramadan, langsung tancap kecepatan 200. Sebagian orang masuk Ramadan baru dia lap-lap mobilnya. Ada di bensinnya kan tidak? Baru dia isi baru-baru dia Setelah selesai persiapannya iya. Belum sampai karena waktunya singkat, ingat satu bulan singkat sekali. Satu tahun Ramadan yang tahun lalu kan tidak terasa, ini mau datang lagi. Cepat sekali itu berlalu harus persiapkan memang terutama persiapan ni niat niat insyaallah ramadan selanjutnya ita yang milaso pokoknya ini harus kalau memang betul-betul pokoknya hai, mulai puasa mulai solat yang baik mulai mulai agar supaya ramadan kita menjadi ramadan yang terbaik ingat boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena itu jadikanlah dia sebagai amalan terbaik kita. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jemaah. Innamal a'mal bil khawatim kata Nabi. Tidaklah amalan itu kecuali hanya diukur pada akhirnya. bagaimana nantinya kita di bulan Ramadan lihat akhirnya lihat akhirnya dan sebaik-baik akhir adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar perbanyak istighfar di akhir itu kehebatan akhir ibadah kalau banyak beristighfar banyak meminta ampunan sebab istighfar di akhir ibadah menghilangkan takabur, menghilangkan ujub. Kalau orang habis beribadah kemudian muncul takabur, habis lagi itu ibadah. Tapi kalau yang muncul istighfar selamat itu ibadah. Berbanyak istighfar, makanya habis solat disuruh apa? Istighfar di akhir malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sifatnya penduduk surga di waktu sahur akhir malam mereka banyak beristighfar bahkan di akhir hidupnya nabi perintah Allah kepada beliau adalah fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir sucikan puji Tuhanmu dan minta ampunlah perbanyak istighfar perbanyak istighfar itulah kehebatan Semoga Ramadan kita tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan penuh persiapan. Semoga bulan Syaban yang sebentar lagi kita bisa berpuasa banyak untuk menyambut Ramadan, membaca Al-Qur'an banyak untuk menyambut Ramadan, salat memperhebat untuk menyambut Ramadan, ilmu dan hukum-hukum tentang puasa dan beragam ibadah kita tambah perhebat. Iya, untuk menyambut Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu yang mampu mendapatkan kemuliaan Islam ini dalam hidupnya dan mengakhirinya dengan kemuliaan Islam pula. Ini ada pertanyaan saya jawab, di mana batas yang sah untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram Mekah? karena etikaf dalam masjid sangat sulit petugas juga sangat ketat begitupun sebagian jamaah dari negara lain banyak berkuasa di dalam masjid atau terlarang tempat Masjidil Haram itu melingkup halamannya semuanya kalau tidak sempat sampai masuk di luar itu sudah dihitung masjid semuanya cerdik itu masjid semua dan dapat kemuliaan. Ya. Yeah. Kemudian lagi pula saya tidak pernah dapat orang yang mau masuk ke dalam eh betul-betul tidak dapat. Itu bisa didapat. Yang penting orang tahu caranya. Iya, eh, tahu selahnya dan cara yang terbaik adalah iya. Eh, Makkarokaru tawwa. Ya cepat-cepat <laughs> itu cara yang terbaik ya, cepat-cepat datang di antara metode supaya cepat masuk iya masuk di satu pintu manapun iya kalau tidak dapat keliling saja pasti dapat itu iya <laughs> keliling nanti akan dapat itu keliling sambil lihat pasti ada dapat tempat itu Banyak orang yang tidak dapat terjebak di luar sebab cepat berputus asa. Iya. Lagi pula kemuliaan di luar tetap ada. Iya. Hanya di dalam lebih dekat dengan imam. Iya, akan terasa lebih khusyuk dan seterusnya. Ini dapat kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan si penanya bisa beretikaf di sana untuk meraih kemuliaannya lebih besar. Amin ya rahman rahimin. Subhanakallahumma Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada imam pengurus masjid, ketua pembangunan